Det kan meget ofte betale sig at arbejde for at gøre øh, ens billeder lidt skarpere og lidt lysere, øh, end, øh, end man har fået dem i kassen. Jeg vil lige her vise, øh, hvordan vi arbejder med øh, skarphed og med lys i Googles, Google Plus' redigeringsværktøj. Jeg har igen samme billede fra videoen ovenover, øh, et foreningsmøde på Låsby Kro, som er taget med min mobiltelefon. Og øh, hvis jeg går herind og klikker på Gør skarpere, sådan der. Så har jeg øh, to valgmuligheder herinde. Skarphed og klarhed. Og hvis jeg prøver at fyre op under skarphed, sådan der, så øh, bliver billedet simpelthen skarpere, og det får mere kant. Det kan godt overgøres, hvis man fyrer skarpheden for langt op, øh, så kan man opleve, at billeder øh, pixelerer i kanterne og bliver øh, lidt ødelagt og udbrændte af det. Så det skal bruges øh, med lidt varsomhed. Sådan der. Den anden her øh, under gør skarpere, den der hedder klarhed, går ind faktisk og arbejder med øh, kontrasten og lægger sig op af øh, skarphedsredskabet. Den kan også godt tåle øh, at få lidt. Og på den her måde så får jeg nu et billede, der, øh, hvis man måske kan se det på videoen her, fremstår øh, både skarpere og klarere, øh, øh end det gjorde før. Så jeg siger anvend. Sådan der. Og jeg vil også gerne lige gå ind og se, om eventuelt øh, lysstyrken kan tåle lidt mere. Meget ofte så kan billederne, øh, som vi tager, godt tåle at få øh, lidt ekstra lys og lidt ekstra kontrast, når det skal ud og ligge flot og skarpt øh, på digitale medier. Så jeg går lige ind her under eksponering og går ind på highlights og gør det lidt lysere. Og man kan se hernede i hjørnet her, hvor der er meget hvidt, at øh, jo længere jeg går op her, jo mere ødelagt bliver det her nede i hjørnet, og det er jeg selvfølgelig ikke interesseret i, og det samme gælder de hvide felter her omkring. Så det skal virkelig gøres øh, med varsomhed. Og øh, jeg tror, den rigtige balance er omkring her. Kontrasten kan man se, øh, kan også overgøres meget nemt. Og øh, kontrasten kan godt tåle lige at få en smule ekstra her, så der kommer lidt mere knald på billedet. Øh, som sagt kan vores billeder godt tåle lidt ekstra knald, øh, når de skal ud og ligge øh, digitalt. Øh, Men gør det med varsomhed, for man kan godt få brændt igennem og få ødelagt sine billeder fuldstændig.